大家好，中国好声音相信大家都有看过吧？中国好声音就是只听声音，之后如果导师喜欢这个声音的话，就可以按按钮，转身。有消息说中国好声音将停止海选，到底是怎么回事呢？中国好声音是一档音乐类的选秀节目，这档节目其实已经很多年了，那英也一直被说是元老级的人物了。 因为这个节目，他一直都有参加，已经成为代表人物了。说实话，这档节目之前确实是很火，在夏天讨论的最多的就是这档节目了。但不知为何，之后都没有什么大的水花了。但是小编印象最深刻的冠军就是梁博了，第一季《好声音》的冠军，只记得他是那英老师战队的，因为那个时候只有那英为了他转身了。 而他最后成功获得了冠军，因为他的声音比较独特，造成了其他三位导师都没选择他。虽然梁博如今的名气不是很高，但其实他就是这样安安静静做音乐的人，是很优秀的。但是这档节目突然就宣布了停止最新一季节目海选的消息，节目组表示收到有关部门的通知，要求停止一切综艺节目的海选活动。 是全国的海选，也就是说，这档节目已经停止了，连海选都进行不了，更何况是正常的录制呢？挺可惜的。这档节目出来了很多实力派的歌手，有梁博、张碧晨等等，也参加过《歌手》这样神仙打架的音乐综艺，但突然就宣布这档节目停止，还是怪难受的。虽然说这档节目相比起之前的热度。 已经消退了很多，不过不得不承认的是，这档节目已经很难出现像周深这样的歌手了。周深真的是一个宝藏，但是人间哪里有那么多的宝藏呢？参加节目的时候确实还是很稚嫩的，只不过周深后来不断的练习，才让大家见识到了周深的唱功。实话实说，当初认识周深还是通过他的《少管我》，出圈真的很重要。 先出圈之后，才有机会让大家看到自己的实力。但这个前提是你有实力。虽然《中国好声音》是一档老牌的选秀节目了，但也逃避不了如今有实力的选秀逐渐变少的事实。像周深这样的歌手，已经很难再出现了。这档节目之前真的出现了很多优秀的歌手的，梁博、张碧晨、周深，还有吉克隽逸等等。 这些都是目前很有名气，而且实力很强的歌手，但是目前就算是冠军也很难让人记住了。所以虽然可惜，但是对于这档节目停止几年，还是觉得有必要的。太快的选秀反而会引起过度的消耗。通过这一次看，或许选秀时代真的要过去了。之前一档接着一档的选秀节目，但是都毫无疑问的。 先说同一档节目好了，第一季是巅峰，往后逐渐失去热度。纵观整个选秀，好像真的都是这样的。偶像练习生之后的青春有你系列，再然后是创造一零一之后的选秀，优秀的已经在前面就选拔完了。像之前并没有得到冠军的吴莫愁，却让大家记住了他。当时真的是神仙打架，每一个人的实力都很强。 而且非常的有个性，不过之后也是有出现很多优秀的歌手的，就比如说单依纯，一开始的热度就非常的高，虽然也一直备受争议，但相信之后也是会有更多好的作品的，那就保持期待好了。这档节目停止海选，其实也不代表就永远不播了，还是会有给普通人实现梦想的机会的，只不过可能要等很久。 但优秀的人和作品都是经得起等待的。最后，可以给个建议，因为抖音在中国是很火的，歌手其实都可以利用抖音来进行自己歌曲的宣传。大家对这有什么看法呢？